Сегодня повод у нас конфликт вокруг а, национального природного а, заповедника парка Дворичанский. А, в чем суть конфликта? Как он, э, ну, какие перспективы его разрешения? Как вы это видите? Максим Сочин, исполняющий обязанности директора Национального природного парка э, Дуричанский, Татьяна Атимасова, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии животных Харьковского университета имени Каразина, а, Сергей э, сегодня Быстров, командир 15-го запасного батальона а, ДУП «Правый сектор» и Олег Вяткин, представитель экогруппы «Печенеги». Олег, э, э, расскажите о сути и о том, что сейчас происходит вокруг парка. Ну, о сути. 1 апреля губернатор Харьковской области своим листом фактически принудил главу Туречанской райадминистрации отозвать э, согласование э, поводжения на должность э, директора национального парка на тот момент Максима Олеговича Высочина, которое уже было отправлено в министерство. То есть пришла факсограмма, в которой было четко указано «отозвать». Вот. Фактически никаких объяснений причин этому не происходило, а все, как ну, все объяснения, которые которые выдвигает обл. администрация, это фактически домыслы. Причем домыслы, э, которые распространяет э, находящиеся рядом с парком охотничье хозяйство э, дочернее предприемство «Бирюк». Вот. Но начать все-таки хотелось бы с того, что выяснить все-таки, что такое национальный парк, потому что, к сожалению, наша обл. администрация не понимает, и мы бы хотели разобраться ну, для себя и для вас, э, что это такое. И я предлагаю, чтобы нам по этому поводу э, рассказала Татьяна Андреевна Акимасова, один из основателей э, и вообще инициаторов идеи создания этого парка, ну, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии животных университета имени Карасева. Добрый день, уважаемые присутствующие. Так сложилось, что мне довелось участвовать в создании, в создании проекта Национального парка Гречинский. Э, это было еще в 2000 году, и практически в течение 10 лет мы не столько, собственно, проект был сделан быстро, но мы не столько занимались исследованиями, сколько мы пробивали э, сопротивление чиновников, э, к сожалению, и на областном уровне тоже, которые не слишком понимали, что такое национальный парк. Для того, что национальный парк – это одна из категорий природозаповедного фонда, она законодательно закреплена. И это такое ну, природоохранное учреждение, которое на настоящий момент э, является э, основной формой реальной охраны природных систем, ну, хотя бы того, что у нас еще осталось. Э, Национальный парк Гречанский – это уникальный парк. В Украине больше такого типа сообществ, как меловые степи, которые охраняются в Двуречной, больше нигде нет. И тем более их нет ни в одном из национальных парков природно Развитие природно-заповедного фонда Украины – это государственная политика. Э, расширение природно-заповедного фонда э, до э, определенного процента территории, ну, желательно до 15% территории Украины, но сейчас хотя бы до 5%, тоже законодательно закреплено. То есть это государственная политика, создание новых природно-заповедных территорий. Когда мы проектировали этот национальный парк, нами были учтены все Э, современное положение заповедного дела, все теоретические выплаты, которые сделаны на сегодняшний день. И именно из этого мы исходили, когда мы планировали отведение определенных территории в национальный парк э, Только потом э, было выяснено, что на некоторых из этих территорий существует, вот, например, такое частное хозяйство, как Бельгу. Там конфликт, в общем-то, состоит в том, что из 30 тысяч гектаров, которыми владеет Бирюк, 516 гектаров попало в территорию национального парка. Причем попало без э, отведения земли, то есть там возможна хозяйственная деятельность при соблюдении, конечно, всех природоохранных норм. И если бы эти нормы ДП и Берег соблюдались, все бы было э, в порядке, и никакого противостояния мы бы, наверное, тут собирались по более приятным образом. Э, вот эти 516 гектаров, которые, собственно, и привели к конфликту которые для э, ДПГУ представляют, очевидно, очень большую ценность. Я так думаю, что э, для э, этой организации само существование национального парка является большой помехой, потому что именно благодаря действиям сотрудников парка были выявлены целый ряд нарушений природоохранного законодательства, которые предпринимаются ДПГУ. К сожалению, вывод этого участка из территории национального парка будет означать нарушение целостности природных систем мы делали парк, исходя, повторяю, из естественной границы ведущих ландшафтных линий. У нас есть проект э, расширения э, национального парка Дворечанский. Э, опять же, сделан он исходя из исключительно природных факторов, которые потом, как вы видите, сталкиваются с такими вот сложными факторами социальными. Мы, в общем, надеемся, что данная пресс-конференция все-таки немножко поможет Татьяна, можно сразу уточнить? Хозяйственную деятельность, вы сказали, а, Бирюк а, могло бы вести. Какая хозяйственная деятельность? То есть в ну, чем заключается? Они подкормку копытных животных, но ну, она тоже должна вестись по правилам. Они эти правила нарушают. И об этом есть свидетельство, и об этом не один раз писалось, и подавались докладные записки, и предупреждалось РДП Бирюк на научно-техническом совете парка, но, к сожалению, все это было оставлено без внимания. Кроме того, они э, там э, ведут охоту. Охота запрещена по всей территории Харьковской области и вряд ли будет разрешена, пока известные события не прекратятся. Э, охота ведется. Более того, недавно так давно выпустила там 55 русских оленей. Я не думаю, что они просто так их выпустили. Они выпустили их с целью, опять же, продавать стрелочные карточки и развивать охоту мало того, что эти ранения могут нанести определенный ущерб природным ценозам, это еще просто незаконно. Это противоречит как минимум трем законам Украины ну, о разных аспектах использования природных э, ресурсов. Вот. Э, э, ну, теперь хотелось бы перейти непосредственно к сути конфликта. Сегодня мы посетили начальника департамента экологии областной государственной администрации э, с попыткой ну, как-то разрешить этот конфликт и, соответственно, пригласить его на пресс-конференцию. Вот. Как вы видите, никого из департамента экологии, ну я, по крайней мере, не вижу, если есть, отзовитесь. Вот, э, к сожалению, не пришли, и достичь конфликта, ну, достичь разрешения конфликта никакого у нас не получилось. Основная, э, основная причина в том, что, по словам ну, начальника департамента, он ничего не знает о том, что происходит в парке, вот, но при этом против действующего директора. Вот такая вот странная позиция. Э, но ну, я думаю, что о проблеме с, непосредственно с, с назначением директора, с тем, что происходит в парке, как обл. администрация помогала парку за годы существования, э, расскажет сам директор парка, на настоящий момент исполняющий обязанности директора парка Максим Олегович Высучин. Ну, мне э, сначала хотелось бы немножко э, добавить по поводу того определения, что вообще национальный природный парк с точки зрения закона, с точки зрения тех нормативных документов, которые есть? Прежде всего, это объект э, природно-заповедного фонда общегосударственного значения. И национальный природный парк – это также бюджетное природоохранное рекреационное культурно-просветительское, научно-исследовательское учреждение, которое охраняется как национальное наследие, и в отношении которого устанавливаются особый режим охраны, возобновление и использования Э, основной целью создания парка было это сохранение ценных природных территорий, которые имеют очень важное природоохранное значение. Э, ну, национальный парк Дворичанский, он такой же, как и 49 подобных национальных природных парков в Украине. Э, может быть, единственное отличие его в том, что он самый маленький национальный природный парк в Украине. И это учреждение очень молодое. Несмотря на то, что оно было создано в 2009 году, полноценно функционировать вместе со штатом сотрудников она начала только с февраля месяца 2012 года. Э, что касается э, как раз э, тех упоминаний, которые я увидел в, значит, в прессе, в интернете по поводу того, почему меня как, ну скажем, как директора, я, в общем-то, ну, ну, ну, в общем, некоторых людей я не устраивал. Прежде всего, э, значит, э, было интервью, которое у э, заместителя губернатора, насколько я помню. Там были такие утверждения, что, значит, по поводу того, что ну, по поводу недостаточной да, значит, э, ну, по поводу того, что я недостаточно компетентен э, в вопросах э, охраны окружающей природной среды, по поводу того, что, ну, ну в общем-то, есть претензии по поводу использования 1,8 миллиона гривен, для меня, честно говоря, было очень удивительно, вообще откуда такая цифра нарисовалась и взялась в, в этих интервью. Дело в том, что на протяжении трех лет функционирования парка была освоена сумма около 2 миллионов рублей, из, из которых порядка 1 миллиона составляла заработная плата именно сотрудников парка. Э, значит, 412 тысяч шло на начисление, на заработную плату. Это обязательный платеж, который обратно возвращается в государственный бюджет. Э, оставшаяся сумма, которая из этой всей суммы, она уже была использована на содержание и развитие то есть приобретение материалов услуг, предметов долгосрочного использования, коммунальные услуги, командировки, разработку проекта организации директора. Все средства использовались в соответствии с действующими нормами законодательства, потому что мы очень в этом отношении ограничены. Э, учреждения бюджетные, для того, чтобы их использовать, необходимо сначала планировать. Планирование идет это на нескольких этапах. Прежде всего, одним из основных документов Э, для Национального природного парка по планированию является план природоохранных мероприятий, который каждый год утверждается Министерством экологии, департаментом заповедного дела. Э, значит, э, Кашторис, который в обязательном порядке проходит утверждение Минприродой и, министерств, значит, и Министерством финансов. Только после этого деньги поступают на счета Государственной казначейской службы. И все операции осуществляются только через государственную казначейскую службу. Поэтому, э, в общем, э, в полном объеме, естественно, всех этих денежных средств э, на функционирование, достойное функционирование парка, в общем-то, за все три года действительно не хватало. Также было заявление, что, значит, э, ну, что бездарное руководство директора привело к кредиторской задолженности. Ну, я, в общем-то, поднял все эти ну, финансовые документы по этому поводу, могу, в общем-то, как бы заявить, что действительно, да, кредиторская задолженность существует. А, то есть э, государство в лице национального парка еще должно деньги за канцелярские хозяйственные товары, полиграфические услуги, эта сумма составляет 5793 гривны, услуги почты, заправки картриджей принтеров 2060 гривен, командировки сотрудников, достаточно большая статья, 10 тысяч гривен. И за разработку проекта организации, который уже выполнен, 72 э, 577 гривен. Это и вся анонсированная через, через э, средства массовой ну, ну, информации, через прессу огромная кредиторская задолженность. Учитывая то, что происходило в последнее время в стране, в бюджетной сфере, для меня, в общем-то, ну, даже удивительно, что эта кредиторская задолженность такая маленькая. И сейчас уже идет ее погашение. То есть государство рассчитывается с теми людьми, у которых приобретались данные товары. Второй важный момент, который был также озвучен в прессе, что якобы с приходом Высочина в парк начались нарушения, в частности, по земле. На это я, в общем-то, могу заявить то, что, э, по сути дела, Высочин пришел на голое место, которое к тому моменту только называлось парком. До его прихода никто не осуществлял ни контроль, ни выявление нарушений. Парк существовал только на бумаге. Я пока что первый директор, который в этом национальном парке работал. Я его, по сути дела, создавал создавал администрацию банка, э, формировал штат научных сотрудников, штат службы государственной охраны природно-заповедного фонда Национального парка. Местное население при этом привыкло как бы, жить по старинке, натуральным хозяйством, рыбалкой, охотой. Э, те ограничения, которые существовали на бумаге, они абсолютно э, на эти ограничения местное население не обращала внимания. Контроля за природоохранным законодательством, земельным законодательством на данной территории никто не осуществлял. Хотя такие функции, в общем-то, возложены и на э, органы местного самоуправления, на государственные районные администрации. Как раз именно служба государственной охраны парка, которая состоит, к слову, из четырех человек, э, осуществляла контроль и выявление тех нарушений, которые были на достаточно большой территории. Территория, несмотря на то, что это маленький парк, она составляет 3000 гектар. Протяженность ее более 20 километров, которую рассекает русло реки Оскол. То есть не имея ни транспортных э, средств, ни э, бензина на тот момент, э, охрана территории все равно осуществлялась. Естественно, э, такое количество людей, оно очень невелико для того, чтобы достойно охранять данную территорию. Были задействованы общественные организации, которые в этом отношении нам тоже, в общем-то, помогали. Э, все материалы по выявленным нарушениям земельного законодательства, природоохранного законодательства, направлялись в соответствующие органы в соответствии с действующими инструкциями службы государственной охраны Национального природного парка. Если выявляется какое-то нарушение, которое квалифицируется как, уголовно, значит, как нарушение Уголовного кодекса, Национальный природный парк должен передать соответствующие документы до соответствующих органов. Нами так, в общем-то, и делалось. Мы передавали материалы в экологическую инспекцию, сельхозинспекцию, природоохранную прокуратуру, милицию. Кроме этого ставили значит, в известность Министерство экологии и природных ресурсов Украины, местные, значит, местную районную администрацию. Э, благодаря как раз работе парка были выявлены и привлечены к ответственности за, за, за нарушение административного ну, значит, к административной ответственности нарушителя, э, значит, э, э, решение каких-то земельных споров за материалами Национального природного парка выигрывались в суде. Был такой прецедент в 2012 году, когда была распахана часть территории парка без соответствующих документов, получив при этом разрешение на разработку технической документации от районной государственной администрации предприятия до капитала, в результате которого мы нанесем ущерб на сумму 1 миллион 600 с лишним тысяч рублей. Это дело было, значит, э, по этому поводу была проинформирована природоохранная прокуратура, экологическая инспекция. И в ходе достаточно длительных разбирательств в 2013 году состоялся суд, который, в общем-то, был выигран на всех инстанциях в пользу, в пользу государства. А, но, э, скажем, всему этому предшествовала достаточно большая работа, направленная как раз на профилактику и предупреждение правонарушений. Беседы, листовки, буклеты распространялись среди жителей, прилегающих к парку населенных пунктов. Еще в 2012 году местные сельские советы, районные государств... значит, районная государственная администрация, Госкомзем, землепользователи, о которых нам было известно, что их земли входят в состав Национального природного парка без изъятия из земли пользования, были письменно уведомлены о том, что нельзя вести хозяйственную значит, деятельность и использовать природные ресурсы на территории Национального природного парка без соответствующих разрешений. По этому вопросу, в общем, э, как бы все. Но в одной из э, публикаций в интернете по поводу работы парка я, в общем-то, прочитал следующий опус, почему же все-таки столь <clears throat> юридически образованное руководство парка до сих пор не привело в порядок свою собственную земельную документацию. Я, в общем-то, с удовольствием отметил, как бы отвечу на этот вопрос. Работу в этом направлении администрация парка начала сразу же после того, как она начала функционировать, еще в 2012 году. Это была первостепенная задача, и она сейчас тоже является первостепенной, э, ну, первостепенной задачей Национального природного парка. У меня имеется стопка переписки с значит, парка по этой проблеме с госадминистрацией, госкомземом, Министерством экологии и природных ресурсов. Но в конечном итоге проблема уперлась в пуленепробиваемую чиновничью стену, может быть даже специальное затягивание этой процедуры. И опять же недостаток финансирования. Все эти изменения э, значит, в законодательстве, все эти э, вещи, которые проводились на протяжении последних трех лет, они очень сильно отодвигали эту, ну, решение этой проблемы. Но я надеюсь, что те изменения в стране, которые произошли, в областном руководстве эти изменения, которые, в общем-то, произошли, они позволят решить эту задачу. Национальный парк, наконец, получит разрешение от областной государственной администрации на разработку технической документации по земле. В связи с этим я уже подготовил э, соответствующее письмо на губернатора, в котором прошу его помочь, посодействовать в решении данного вопроса. Третье. Почему директором должен быть именно я, а не другой человек? С учетом э, той ситуации, которая была здесь уже озвучена, я считаю, что с другим человеком на моей браконьерам удастся договориться. Национальный парк Туречанский превратится в охотхозяйство. Это мое личное мнение. В этом охотхозяйстве будут безнаказанно убивать косуль, кабанов, сурков, других животных. А я планирую реализовать планы по расширению территории национального природного парка до 10 тысяч гектар, все-таки вводить в жизнь проект визит-центра под названием «Дом сурка», который мы, в общем-то, презентовали именно и в Министерстве экологии и природных ресурсов, и здесь даже в Департаменте экологии в свое время. Закончить, наконец-то, инвентаризацию флоры и фауны, пронаблюдать процесс восстановления степи на нарушенных распашкой участках. И категорически не хочу, чтобы в парк пришел хозяйственник, который превратит его в инструмент для обогащения примеру, в Канаде парк является государственным символом, наряду с флагом гимн. Мне очень хочется, чтобы в нашей стране к ним было такое же отношение. Можно да. да, э, мы сейчас Можно еще одного спикера Нет, я сразу походу быстро. Можно, извините. Скажите, пожалуйста, кроме этого хозяйства, а есть, я так понимаю, какие-то субъекты э, хозяйства, которые используют эту землю? Есть такие, которые а. реально там чем-то занимаются, мешают они вам или не мешают? То есть вопрос упирается... Есть э, как бы это, реальные субъекты хозяйственной деятельности, которые непосредственно граничат с территорией парка. А, некоторые, да, нам действительно мешают. Мешают в каком плане? Опять же, незаконная распашка земли. Уже, уже третий год идет разбирательство с э, гражданкой Метелькова. Все наши письма в различные инстанции по этому поводу, до сих пор еще не получили правового как бы, статуса. До сих пор еще не вынесен этот вопрос э, в судебное поле. Пока что только возбуждены уголовные дела, про которые нас информировала э, экоинспекция, милиция, в общем, и то у нас очень мало информации, потому что мы пишем письма и очень часто не получаем на них ответы. На наши запросы очень часто их ответы. Я быстро. Да. быстро Э, то есть парк создан указом президента, да, насколько я знаю. Э, это законодательно подразумевает то, что э, земли, входящие в территорию этого парка, должны быть просто ну, автоматически узаконены вами как собственниками парка. Ну, я имею в виду государство. Ну, смотрите. То есть это не подразумевается. Национальный природный парк, он отличается тем от природных заповедников, что в его состав входят земли с изъятием из хозяйственного использования, а есть категория земель, которая входит в его состав без изъятия. То есть она, состав, она эта категория остается в собственности людей, пайщиков, может быть, э, в собственности э, каких-то фермерских хозяйств, может быть, но обязательно существует ограничение, которое прописано законодательно. Что-то можно делать, а что нельзя. Закон о природно-заповедном фонде Украины, он эти ограничения все достаточно четко трактует. Ну, мы ну, выслушали Максима Олеговича, более того, э, он мне сказал, скажу за него я, что если кому-то интересны любые документы, которые э, подтверждают то, что говорится на этой пресс-конференции. Национальный парк с большим удовольствием или покажет, или вышлет, как вам будет угодно. То есть, э, потому что на настоящий момент чиновники э, обл. администрации говорят, что они их не видели, но вот мы говорим вам, журналистам, что любые документы вам доступны. Вот. Э, ну, Максим Олегович поднял э, вопрос э, о том, что много, ну, много было дел, много было спорных моментов, в том числе и юридических, и они, тем не менее, остаются и не решаются. И я попытаюсь сейчас кратко вот, объяснить, как они, как они не решаются. То есть это уже <laughs> более интересно, потому что с этого момента, как по мне, начинаются уже коррупционные действия вокруг парка. Итак, Э, национальный природный парк, э, как уже было сказано, имел довольно, э, ну, его охрана выявляла большое количество нарушений. Основные нарушения – это два типа, такие самые крупные, с которыми парк не может справиться сами, поскольку служба охраны не имеет последственности по этим делам. Это распашка земель, которая наносит большой ущерб территории, это 197 часть 1 статьи Уголовного кодекса. Э, и, э, незакон... и охота на территории природно-заповедного фонда – это 245 статья Уголовного кодекса. Э, итак, все впервые с, такой, с, территори... с коррупцией, можно так сказать, или с дбалистью милиции парк столкнулся в 2013 году, когда охраной была выявлена распашка земли гражданкой Метельковой. Вот. Э, буквально э, были составлены все э, абсолютно документы. Более того, хочу сказать, что Максим Олегович всегда привлекает общественность к каким-то проблемам в парке. В общем-то, как выяснилось, правильно делает. Были составлены документы, переданы в милицию, в инспекцию, в сельхозинспекцию. Милиция возбудила дело. Прошло буквально 4 месяца, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления. То есть э, можно как бы себе представить, есть распаханное поле на территории национального парка, есть конкретный человек, известный милиции, который его раскопал, но э, отсутствие состава преступления. Вот. Э, к сожалению, Петрякова не прекратила распахивать эту территорию, и на следующую весну она вновь распахала этот же участок. Милиция, опять же, та же самая процедура. Парк передает материалы в экоинспекцию, сельхозинспекцию, в милицию. Милиция открывает дело, проходит три месяца, и дело закрывается. Возможно, вот уже в этот момент начали закрадываться э, такие мнения, что, возможно, это потому, что Метелькова э, от партии региона всей Советы. Ну, все может быть. Вот. Но это тоже не конец. На следующий год опять происходит та же ситуация. Э, в итоге мы э, обратились в прокуратуру с просьбой э, ну, расследовать действия милиции по самому даже первому делу, насколько законно было, э, было закрыто это дело. Милиция вновь открыла первое дело уже по поданию прокуратуры, и вот они его расследуют до сих пор. Вот, то есть фактически дело э, с, ну, с распаханной землей по Метельковой расследуется уже два года э, милицией. Другой немаловажный, немалоинтересный момент. Э, уже в 2014 году э, охрана парка задержала э, представителей э, охотничьего хозяйства «Бирюк» э, на незаконной рубке. Вот, э, задержали конкретно автомобиль конкретного человека с, с, ну, с орудиями совершения преступления, с древесиной. Вот, э, вызвали милицию, потому что это тоже уголовное преступление. Вот, милиция приехала, описала, задержала человека, и вот уже 9 месяцев никак не может довести дело до суда. Вот. Э, третье, ну то есть, понятное дело, что такой подход милиции дает нарушителям чувство собственной безнаказанности. Ну, мы все знаем теорию разбитых окон. Вот. И дальше уже э, начались более интересные дела, а именно, когда уже в 2015 году, э, в, ну, в январе этого года, э, начальник охраны Тольчанского парка непосредственно на территории парка задержали охотников Дыбобирюк с косулей непосредственно и человека с оружием, а это уголовная статья вызвали милицию, вот, браконьеры э, просто, грубо говоря, побили начальника охраны, забрали косули, забрали стрелка и уехали. Вот. Милиция, естественно, приехав, если она не расследует конкретное дело, то тут никаких вопросов у нее не возникло. То есть дело так и не было возбуждено. Вот. Э, и закончилось это тем, что, как по мне, так вообще подтверждает коррупционную заинтересованность э, милиции Купинского района непосредственно незаконным задержанием э, директора и, ну, и некоторых сотрудников парка, э, ну, рядом с территорией парка, в ночное время. Э, дело происходило следующим образом, то есть ну, директор, начальник службы охраны и некоторые сотрудники, которые занимаются исследованием биологического разнообразия, в том числе, естественно, и в ночное время животные живут всю жизнь, совершали можно сказать, рейд по территории. Их заблокировали две машины державного предприемства «Берег», ой, дочернего предприемства «Берег» мысливского государства Вот, э, с криками, что мы задержали пьяных браконьеров, вызвали милицию. Ну, казалось бы, приедет милиция и разберется, однако милиция приехала и, и не разобралась. Приехал э, следователь э, некий Сергей Ворона. ну, это конкретное лицо, реально работающее в Турчанске, реально, э, который просто откровенным текстом э, на объяснение Максима Летовича э, и э, других сотрудников о том, что мы, ну, сотрудники парка, и директор парка сказал, что что-то ты много разговариваешь, приедем в Путинское КПЗ, нам заговоришь по-другому. Вот. А почему Гуричанский район, а КПЗ Купинский? А, потому что там отдел милиции. Купинский отдел милиции. Ну там, а какие... Лично нет отдела. Поселковый отдел. Э, и э, как бы, их доставили в Туречанский райотдел. Честно говоря, хорошо, что э, один из сотрудников успел позвонить общественности, и многие, ну то есть кого я даже тут вижу, участвовали. Мы просто начали звонить в Туречанский, ну это под с требованием отпустить директора. И в общем, к тому моменту, когда они доехали до э, подрайона, мне уже дежурный в трубку кричал, что да их вообще не задерживали, они сами в час ночи приехали, э, приехали э, в Туречанский райотдел, да какие-то пояснения. Вот. Но э, как бы ситуация, естественно, должна была продолжаться. Мы, естественно, обратились э, и в парк, мы обратились э, в прокуратуру, обратились э, на, к министру, к замминистру. но наше Харьковское следчное управление дел почему-то не усматривает в этом в, ну, в действиях вороны какого-то преступления. Я думаю, что в итоге, ну, я верю в нашего нынешнего министра внутренних дел и думаю, что он в итоге разберется и милиционеры понесут наказание. Итак, что я хочу этим всем сказать. То есть э, проблемы существуют в национальном парке. Да, существуют проблемы с нарушениями. Но все эти проблемы, все эти нарушения, это конкретно коррупционные действия милиции. Вот. Я не, не буду говорить сейчас там, про земельные вопросы, про э, многочисленные обращения в область администрацию с техническими вопросами, с блокированием. Но вот именно конкретно, если бы работала милиция, то большинства этого браконьерства, этих распашек на территории парка просто бы не было. Парк, э, ну, охрана парка не может вести следственные действия, она не может стрелять браконьеров, у них нет оружия. Только сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдать их службам охраны национально-заповедных объектов оружия. У них нет оружия. Вот, у них ну, очень э, трудно с ГСМ. Если бы милиция работала хотя бы по собранному материалу, этих бы проблем, скорее всего, не было. Вот. Олег, э, скажите, пожалуйста, а по избиению охранника какое-то дело было возбуждено? И результаты есть от этого? А, Ладно, браконьерство они не рассматривают. А... Они не рассматривают и ну. то, и другое. Заявления, заявления были, э, заявление естественно, было, но, ну, чтобы понять, как они работают, даже второго присутствующего охранника до сих пор не просили за три месяца. Дело пришили порванную курточку начальника службы государственной. Угу. Я думаю, на эти действия ДП берут просто он сам ее где-то оборвал. И они, в общем-то, на научно-техническом совете Национального парка озвучивали свою позицию по этому поводу. Можно посмотреть в интернете на YouTube, где они говорят, что этого ничего не было на самом деле. Вы все выдумали, вы все придумали. Вполне естественный вопрос, зачем представителя... А вот сейчас э, хотелось бы, э, после э, ну, э, общественность э, вообще всегда поддерживает Максима Олеговича. Почему мы сейчас инициировали сбор подписей и к нам обращаются люди со всей Украины. Но ну, такая ситуация, на наше счастье и на счастье парка, привлекла внимание э, патриотов, которых мы все очень уважаем. 15-го батальона держал, добровольчего украинского корпуса «Правый сектор». И вот хотелось бы передать слово его представителю, чтобы он рассказал, что является ситуация. Добрый день. Мы давно уже мониторим ситуацию в, в районах области, и Гурчанский район ну, вызывает у нас наибольшее количество опасений. Такое впечатление складывается, что там украинская власть не работает. И конкретный пример, который мы сейчас все слышали, о том, что э, указ президента <clears throat> Украины о создании национального парка на самом деле не действует. И какое-то э, охотхозяйство ну, считает себя намного, ну, считает свои интересы намного весомее, чем интересы а, Украины. Э, вы все знаете, что мы воюем за то, чтобы сохранить Украину в ее ну, географических границах. Но достояние Украины это не только ну, территория, а и леса, недра, все остальное. Только сейчас чьим-то интересам. Да, власть, я так, так называю. То есть люди, которые получили какую-то там в прежние годы какую-то власть, сейчас просто игнорируют интересы государства, воду, собственно. Слышали неоднократно, что предлагается элитная охота на территории национального парка. Сергей, вы можете предположить, кто стоит э, за, за этими предложениями на элитную охоту? Не, нам, вы знаете, я что нам абсолютно все равно, кто стоит за этими предложениями. Нас, нас интересует сам факт это того, чтобы этого больше не повторялось. Вопросов по Турчанскому району много. То есть там это приграничный район. И мы не только э, обращение директора национального парка и группы Печенеги а много еще из э, жителей, просто обычных жителей этого района, которые беспокоятся о будущем Украины. Мы вы, решили, решили дислоцировать там свое подразделение. Чем будет заниматься подразделение в месте дислокации? Ну, прежде всего, я говорю, приграничный район, это стратегически важный объем для, э, район для Харьковской области, не только для Харьковской области. И плюс ко всему э, хочу сказать другое. То есть мне бы очень не хотелось, чтобы э, и многим жителям того района не хотелось бы, чтобы ХНР начиналась именно там. Поэтому правый сектор ставит перед собой прежде всего пропагандистские задачи. А, задачи по а, противодействию беспределу всякому. То есть если не работать Власть Это должны быть люди, которые будут отстаивать интересы обычного, обычного ну, жителя Украины. Ну, в данном случае милиция не отстаивает интересы ни э, государственных я представителей. Я не хочу даже вмешиваться там, то есть не, не хочу там давать оценку действиям милиции. То есть, как бы, когда люди с оружием приходят на территорию национального парка и позволяют себе физическое насилие над, над сотрудниками, я думаю, что это ну, не может оставаться без ответа. Да, будет какая-то альтернатива и ответные Украина действия. это не, то, что, не только то, что где жили наши предки, а то, где будут жить наши потомки. Олег, дополнение? Вот, ну, я хотел бы, в общем-то, дополнить, э, дополнить только одним, хотел бы резюмировать все, что мы сегодня говорили, а потом дать возможность э, задавать вопросы. Да, ну, просто ну, время. Да, я, почему? То есть, э, в чем в чем самая основная проблема для меня, моральная? Для меня моральная проблема в том, что после э, революции, которая произошла, за которую мы все переживали, вообще возникла такая ситуация, когда э, губернатор, который вот пришел новый, не разбиравшись в ситуации, берет э, из ну, лоббирует интересы элитного охотхозяйства, которое было создано при старой власти. Для меня этой проблемы реально сейчас существовать не может. Поэтому я очень надеюсь, что с вашей пользой, с вашей, с вашей помощью мы разберемся в этой ситуации. Все, теперь кому э, интересно, можете задавать вопросы. Перейдем к вопросам. Ну, Дмитрий Овсян. вопросов сюда и пришли. Дмитрий Овсянкин, Максим, у меня вопрос к вам. Вот э, это охот хозяйства период. Владеете ли вы э, информацией, на каких юридических основаниях оно существует? рядом с национальным парком. Я прошу еще уточнить, правильно ли я записал, что за этим хозяйством 30 тысяч гектар, а более чем 30 природный парк э, порядка 3 тысяч гектар. Да. Так вот, меня интересуют юридические основания существования этого хозяйства и юридические основания того количества, обоснования того количества земли, которое им выделено в пользование. Вы владеете такой э, обладаем только сканами титульных листов ссыльного проекта охотустройства, картографическим материалом, который был приведен в выданном охотустройстве, где э, приведены границы этого охотхозяйства, и решением областной сессии о выделении этому охотхозяйству такого вот количества земли. Олег, и вопрос к вам. Э, может, можно ли каким-то образом, ну вы специалист в этом вопросе, получить документацию, отчеты о деятельности этого хозяйства в выделенных им пределах земельного участка, земельных участков. Да, Понять, что они делают, как они отчитываются, за какую работу. Естественно, такие отчеты ну, законодательно получить можно. Проблема в том, что все э, запросы от парка э, охотхозяйство просто игнорирует. Что подтверждается, опять же, документами землі, а, так понимаю, 3 тысячи і там 30 тысяч у вас 3 тысячи а, Расширение а, парка идет в сторону хозяйства? Да, да, идет. А, часть, часть или полностью? Нет, часть. А есть вообще необходимость при а, рядом находящемся а, таком парке, а, чтобы было вообще подхозяйство в такой виде? Да нет, да нету такой необходимости. То есть а, можно вести речь о том, что парк можно поглотить э, при э, действиях общественности, необходимости такого действия, все вот отход хозяйства. Скорее, том, что, смотрите, обход а хозяйства включает кроме тех ценных природных комплексов, которые интересны для национального природного парка, а также и сельскохозяйственные угодья. Например, пашня для парка будет неинтересна, потому что нам незачем охранять пашню. Зачем? Это уже нарушенный природный комплекс. А те природные комплексы, на которые идет расширение территории парка, они представляют определенную ценность. Потому что это прежде всего меловые комплексы, там места произрастания достаточно редких таких растений, как, например, волчьяра тексофии, буквально по месту в Харьковской области только известно. Э, значит, э, болотные угодья, которые также не нарушены. Река, например, верхняя двуречная, она не зарегулирована в своем среднем течении. И это та река, которая, скажем, была лет 200, 300, 400, может быть, тысячу лет назад. В таком же виде осталась. Поэтому э, все охотхозяйство парку поглощать, ну, как-то... А ну, части, условно, там ты интересно? Э, это урочище Заливное, которое входит на территорию парка как раз. Это самый большой лесной... Это... Гектар. Гектар. 516 гектар – это самый крупный лесной массив лиственный на территории Троичанского района это байрачный естественный лес, который также представляет ценность научной природоохранной. И он сейчас входит в поход хозяйства. Да, и в парк, и в поход хозяйства. А, и такое. Да. да. Да, пожалуйста, вопрос. Про пожар, я читал, был пожар, и вроде бы его тушили. Как тушили пожар недавно? Недавно, как, который именно? На территории парка было 6 поджогов. Тушила служба государственной охраны Национального природного парка. Служил, а, значит, тушил научное дело. Тушила администрация парка. Я сам только с НТР а приехал, я пиджак не снял, я тушил пожар. Да. В районе была очень сложная с этим ситуация за, ну, за последнее время. Горело очень много. Две пожарные машины, которые значит, э, Э, которыми располагает МЧС, они не могли направить их на территорию парка, потому что отушили другое место. Да, Максим, уточните один, количество сотрудников парка. 18 человек согласно штатному Сейчас. Сейчас, э, э, еще один вопрос, и у меня есть небольшое объявление. Все, все, все. все да? А, значит, у нас здесь есть представитель облгосадминистрации, который готов прокомментировать ситуацию. Я очень попрошу э, вас э, занять место. Да, давайте. Мы рады, что вы приняли наше по, Да, если бы слушал э, как человек и как э, государственный чиновник э, хочу, чтобы э, заповедные территории Харьковской области и в Украине развивались, чтобы работал, работали качественно администрации всех национальных парков, чтобы мы бережно относились к природе. Однозначно, если подтвердятся те факты, указанные здесь э, на пресс-конференции касательно незаконных расстрелов, браконьерства. Э, я не то, что против них, я, мягко говоря, не поддерживаю. Я просто считаю, что это вопиющие факты, которые нужно с ними бороться, и готов со своей, со своей стороны, и вам говорю об этом, э, делать все, что в моих силах, чтобы эти факты, чтобы таких фактов больше не было. Если можно, касательно два, два слова касательно э, руководителя Национального природного парка Восточина. Э, контракт, контракт э, просто истек. Срок контракта просто истек 3 апреля, если не ошибаюсь. Правильно? Второго. Второго, То есть никто Э, не инициировал разрыв контракта, никто не инициировал, я имею в виду в данном случае областную администрацию, э, снятие директора. Контракт просто закончился. Э, и в любом случае при заключении о новом контракте министерство, прежде всего это основной орган, который заключает этот контракт, и в любом случае решение подписывать или не подписывать контракт с руководителем парка, парка э, лежит в плоскости принятия решения министра. Областная администрация может сказать только свое мнение касательно того или иного руководителя. Э, как минимум, в областной администрации стало известно о наличии уголовного дела в отношении служебных э, Василий банка. И э, скажите, пожалуйста, какое вообще э, мнение могло быть администрации, э, чтобы инициировать продление? Простите, а какое уголовное дело? О чем смысл уголовного? Ну, я не прокурор. И Простите, если вы не прокурор и не знаете о чем, почему вы позволяете себе озвучить сам факт уголовного дела. Если вы это озвучиваете, смысл дела – это разбойное нападение сотрудников парка на кого-то, растрата денег, да, номер это, дела. Это средство, ну, извините, это использование средств в размере миллиона восемьсот. Номер дела, когда оно было возбуждено. Ну, большой на память не могу вам сказать. Тогда вы не имеете права озвучивать ну, эти факты. Я вам могу и предоставить. Вы должны будете предоставить. Я вам предоставлю. После таких заявлений. Я вам предоставлю. А вопрос, на кого это дело? Ну, то есть вы говорите, что разрывается контракт с администрацией. А на кого это дело? Причем тут Я не сказал, что контракт разрывается. Ну, что вы не поводжуете. Олег, давайте, давайте по порядку. Олег, то есть... Время э, а... Я прошу прощения. Ну, я, я так понимаю, что вы не присутствовали с самого начала э, пресс-конференции. Ну, директор, директор э, директор Нацпарка только что отчитывался по поводу того, что за, два, за три года то есть, его э, руководство было получено 2 миллиона средств. Э, Всего. Больше, да. Больше миллиона ушло на зарплату и 400 тысяч ушло на отчисление в бюджет по, э, ну, с этой зарплаты. А вы говорите, вы его упрекаете, потому что миллион восемьсот было расходовано не, цель, ну, не целево. Ну, сам... Можно ответить? Да, конечно. Э, я сейчас не обсуждаю э, причину возбуждения уголовного дела. Я говорю о факте его наличия. И в областной администрации есть э, информация о, просто о его наличии. И Каким образом это уголовное дело связывается с Сочи? Я так понимаю, что в нашей прокуратуре, наверное, сейчас... Следствие должно разбираться, связано ли оно именно конкретно с Высочиным или с другими э, посадовыми особами. Э, если, если вы... знаете, Я же не знаю, кто там подписывал Если вы не знаете, связано ли это дело лично с Высочиным, почему вы приводите это это уголовное дело как какой-то а, аргумент для сомнений, может ли Высочин быть рекламбанк? Могу вам ответить. Э, даже если оно и в результате следствия, и следствие сделает свое заключение, ну, э, окончательное решение в любом случае суд, и будет сказано, что не высочен, а другие э, посадовые особы, тогда в любом случае руководитель высочен. Ну и ну, то есть вы считаете, такой человек достоин быть директором? А если оно скажет, что вообще администрация? Можно, извините, извините, э, подождите секунду. Вы сказали, что это дело министерства. Не кажется ли вам, что вы глубоко заблуждаетесь, когда в Харькове есть областная администрация, которая является одновременно представителем и кадмина, и президента, вы при этом говорите, что это дело назначения следующего директора или продления контракта существующим, дело не только министерства. Вы уверены, что вы правы в этом вопросе? Или, наверное, вы должны быть говорить о другом, что администрация областная должна, первое, требовать, наверное, или участвовать в назначении или продлении контракта, а общественность, наверное, будет требовать от, от, от областной администрации инициировать конкурс на эту вакансию. Конкурс на эту вакансию, даже если будет процедура проведения конкурса, опять же, должно быть... Не будет, она должна быть. Давайте ну, друг друга выслушаем секундочку. Не областная администрация, министерство. С кем вы контракт заключали? С министерством. Какая функция в данном случае? Юрий, я вас попрошу не кричать, во-первых и слушать друг друга. Давайте, я, у меня огромная, огромная просьба э, по, по делу, да, и по вернемся делу, к тому, насколько э, сейчас э, облгосадминистрация владеет информацией и э, э, разбирается в тех процессах, которые происходят вокруг парка Дуричанский. Для того, чтобы не, не делать никаких итогов и э, не подводить какие-то... Да, действительно, пока никаких итогов э, давайте не делать. Действительно, на сегодняшний момент огромное количество жалоб и с той и с другой стороны идет и на деятельность парка, и на деятельность э, хозяйства, береги по-моему, называется. Э, я думаю, что нужно об этом вопросе разбираться и пресекать незаконную деятельность как же хозяйства, так и э, руководство администрации. Вот такое. Любую незаконную деятельность нужно пресекать. То есть э, на данный момент э, идет разбирательство. Совершенно То есть вывода вы еще пока никаких не сделали. Выводы будет, будет давать э, правоохранительный орган. То есть будет ли в облгосадминистрации создана какая-либо комиссия для того, чтобы полноценно разобраться вот с этими фактами? С привлечением правоохранителей, экспертов? Ну. общественности, да, то есть будут ли активисты задействованы в разбирательстве? Я думаю, в моей компетенции будет предложить губернатору, может быть, создать какую-то комиссию. Я не могу ответить за губернатора, примет ли он решение создавать такую комиссию. Я предложу ему создать какую-то комиссию, может быть, э, с привлечением отчетности, не может быть, а, а, а обязательно с привлечением отчетности. Но в любом случае, считаю, в любой комиссии должны присутствовать обе стороны конфликта. Ну, э, раз э, здесь идет э, речь о каких-то нецелевых использованиях средств, то, это естественно, какая-то а, КРУ, аудиты и так далее. Это уже Снова же, есть специалисты среди активистов и патриотов, которые могли бы объективно посмотреть на эти нарушения. Я поддерживаю эту ситуацию, потому что это привлечение общественности. Господин Тимчук, вы сказали, что предполагаете, что истина посередине между двумя конфликтующими странами. Ну, я... Есть такая точка зрения, что насильник и изнасилованный в равной степени э, э, виноваты. Но вот в нынешней ситуации есть персонализированный конфликт, охот хозяйства, нарушение природоохранного законодательства, со стороны которого хорошо зарегистрировано, и директора парка. Областная администрация отзывает согласование директора парка. Она делает шаг к тому, чтобы его убрать. Если из двух конфликтующих сторон одна снимается, не означает ли это вмешательство в конфликт с, приня... ну, с передачей победы второй стороны? Парку мешала позиция директора Высочина, вы, говоря о том, что висит на посередине, снимаете этого директора, я правильно понимаю? Подождите, о снятии директора речь не идет. Первоначально начали с того, что директора не снимают. Сейчас идет разбирательство. Я Сейчас... понимаю, что было согласование, которое было потом по инициативе областной администрации отозвано. Следующая пресс-конференция. Согласование областной администрации не давало. Было согласование районной администрации, которое по инициативе областной администрации было отозвано. В каком виде была инициатива областной администрации? Я, я не знаю. И я не знаю. По словам главы района, пришла факсограмма, а, подписанная губернатором Харьковской области. Все вопросы... Почему... Как вы можете об этом... Можно? Я, я вот сейчас я предлагаю, я для того, чтобы... Ну, я не знаю об инициативе областной я знаю о мнении областной администрации, которое было высказано в адрес э, министра э, касательно продления контракта с выслушанием. Это я знаю. Мнение. Да. Устное мнение. Письменное. Письменное. Письменное. Не Еще раз, мнение еще раз, ну, не ну, ночью. Касательно инициативы или какой-то команды э, или факсограммы на э, райадминистрацию, я бы этом не знаю. Но ну, все-таки я, я предлагаю... ли в момент конфликта снятие одной из его сторон фактически принятием решения о том, что Ой, вторая сторона права? Здесь, здесь нет никаких Я так не считаю. Я говорю, и э, считаю, что правоохранительные органы должны разобраться с теми фактами нарушения законодательства со стороны хозяйства. То есть вы же высказали свое мнение министерству, не приняв во внимание факты следственных органов. Правильно? У вас есть предположение, и вы высказываете его министерству для непродления контракта. У нас есть факты, но мы сразу вспоминаем. А вы а, придерживались какой-то мнения э, как группе печеней, когда можно? мнение высказывали министерству? Юра, ну, вообще общественное Давайте подведем черту. Это же не круглый стол, правда? А, этому Чего всему. Нет? Если ведется разбирательство, я предлагаю взять активиста. А, есть на руках а, факты, и вместе их рассмотреть и сделать выводы. Сейчас мы все вопросы закругляем и начинаем следующую пресс-конференцию. представителей экологической группы печенеги, директора э, Природного национального парка, представителя администрации, я попрошу а, просто обговорить эту проблему внутри, для того, чтобы потом а, э, прийти и сказать о результатах а, достигнутого компромисса. И ну, я так понимаю, мы на следующей встрече Да, да, да. То есть мы ее проведем. Следующая встреча будет во вторник, мы ее, естественно, анонсируем на ТР. И, может быть, у кого-то будут какие-то э, еще вопросы. это будет не, не Нет, это будет не пресс-конференция. Это, это будет не очередное заседание научно-технического совета для того, чтобы показать работу плана. Потому что областное руководство оно не ознакомлено с работой. Ну, а что значит да, то есть, как бы, к сожалению. Поэтому предлагаю ну, провести э, мы уже разбирательство. Да. Мы уже договорились, и... Э, будет письмо, письменное приглашение. Мы ну, обсудим. С удовольствием послушаем. Спасибо, Спасибо большое.